Tuan-tuan, barulah boleh buka kota Konstantinopel. Jatuhlah Rom Timur. Saya kata hebat sejarah. Sultan Mak Fatih. Kata ada sejarah ni, hampa lagi hebat. Peperangan hampa di peperangan yang berlaku tu adalah di antara Portugis dan juga umat Islam di tanah Melayu.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 Apakah sudah mulai seperti biasa lagi atau masih semacam apa ya guys ya merayakan hari raya Idul Fitri gitu kan bentar lagi sudah selesai kayaknya ya nah di sini kita akan reaction sebuah video guys ya di sini ada kisah sebenar penaklukan kota Konstantinopel daripada Sheikh Zainul Asri. Ini dari channel Perindu Rasulullah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Jom kita tengok videonya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dan bagaimana istilahnya yang sebenarnya terjadi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Orang dulu sanggup dibunuh demi agama. Syuhada lahirkan, dilahirkan oleh, dilahirkan oleh tanah Melayu. Oh saya pergi ke Turki dalam setahun lepas terjumpa dengan seorang ahli sejarah Arab di Turki dia orang Syria okay. saya kagum dengan sejarah bagaimana khalif bagaimana Al-Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel Konstantinopel tuan-tuan cukup hebat cerita dia Musa'ala Sina Muhammad Allahumma sallallahu cukup hebat cerita dia dalam peperangan untuk membuka kota Kristianopel ni masalah Sayyidina Muhammad 80 ribu orang syuhada Allah pada pagi tu saja tu cerita dia macam ni bila mereka dah dapat menyeberang menyeberang bukit tu masalah Sena Muhammad Allah. Ya. dah dapat menderakkan 60 buah kapal belah sini masalah Sena Muhammad Allah. Ya. asal nak masuk tak boleh masuk dia macam dia macam teluk tu dia ada rantai. Hmm. Di kapal besar, kapal perang tak boleh masuk, dia akan tersarut rantai tu. Jadi hatu yang siapa pun tak boleh nak menguasai atau pembenawan kota Konstantinopel tu. Allah SWT ada Sina Muhammad. No, Tapi Tuhan Maha Kaya. Tuhan bagi otak, Tuhan bagi ilham kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Untuk kapal ni masalah Sena Muhammad buat naik bukit waktu pun balik sana. Jadi bila waktu pun balik sini tuan-tuan pagi tu terkejutlah orang Kristian ni tuan-tuan sedak-sedak kapal perang Islam dah sampai balik sini. Alih mai kono kami langkah bukit. Tuan-tuan subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perang dahsyat. Perang tu dah mendarat dah tuan-tuan tu. Tapi tak boleh menang juga. Tuan-tuan, tak boleh menang ketika tu subhanallah Allah Subhanahu ada Sayyidina Muhammad guru ya. Guru Sultan Muhammad Fatih yang bernama Al-Syekh Syamsuddin An-Naqsyabandi. Masalah Sayyidina Muhammad. Guru dia ni bertanya berbincang dengan dia kita tak boleh menang ni kata guru dia aku nak tahu tamana kubur seorang sahabat nabi sahabat nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari sebab Abu Ayyub Al-Ansari ni pada zaman Yazid hari itu ni masalah Sayyidina Muhammad pada zaman Yazid hari itu, Yazid ni dia pun dengingin juga nak masuklah hadis Nabi Nabi kata la tuftahanna al-Qasthantiniyah ni'mal amir zalikal amir wa ni'mal jais zalikal jais. Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel sebaik-baik pemimpin, pemimpin yang buka kota tu, sebaik-baik tentera, tentera dia. Maka subhanallah pada pada zaman Yazid bin Muawiyah dia telah buat kempen kempen besar-besaran peringkat peringkat global Jom umat Islam kita bebaskan kota Kristen Tinopel. Dia harap dialah yang disebut Ni'mal Amir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Dahsyatnya kempen ni ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni dah tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia dah tua sangat, nak pi juga perang. Kata kata Yazid. Hai Abu Ayub, hang lah nak perang macam mana? Pedang ni tuan-tuan, kalau tengok pedang orang dulu-dulu ni, pedang ni oh, berat, tak tahu berapa kilo. Soalan saya nak, mak pedah tu nak angkat pedang macam mana? Kata Abu Ayub, aku nak pi juga sebab aku merasa hak Nabi kata hari tu ni aku. Sebab Nabi kata ada seorang sahabat aku akan di Kebumikan di bawah kota Kristen Timopel. Aku rasa aku. Sebab para sahabat dari mana anda ada ada. Aku yang masih ada. Hak ni dah mati ni. Kata Abu Ayub, betul ya aku tak boleh bunuh orang. Tapi kalau orang bunuh aku, aku tak apa lah. Soalan sana. Dia kena nak mati syahid lah. Sebab dia rasa macam dia yang mati syahid tu. Jadi, dia hanya pegang panji-panji je. Pedang tak pegang lah. Pegang panji-panji je. Ya pagi-pagi bukan sampai 10 kilo pedang betul 10 kilo tuan-tuan waktu pengang pagi-pagi lah datang panah mensyahidkan dia Musa'ala Sina Muhammad dan dia pesan waktu mana perang dah tamat hampa balik hampa temumikan aku di bawah kota tu Allahumma salli Sina Muhammad jadi subhanallah dia kata kalau hampa balik, ha, dia fahamlah bukan hang, bukan ni. Dia dah suluh dah masa depan, masa akan datang. Jadi waktu perang tu pun hebat. Bila dia syahid, orang buh dalam keranda perang bersama khanda tu. Ke depan dengan khanda tu, ke kanan bersama khanda ke kiri bersama bersama khanda tu sampai orang Kristian Rom heran khanda apa ni kotak apa kanan ke depan kiri kanan ni bawa kotak apa tak pernah dah perang bawa kotak-kotak ni jadi kata para sahabat Nabi Kata generasi yang ada pada tiga itu Itulah satu orang sahabat Nabi dia bawa risalah yang Nabi bawa hari itu akan dibuka kota Kristenopel tu dia hadis tu yang dia riwayat ada Sena Mam akhirnya Allah, Subhanallah gagal kempen Yazid gagal balik ke Syam Salah Sena Muhammad balik ke Dimash balik sampai 800 tahun ni nanti 800 tahun ni semua khalifah-khalifah Islam berjuang untuk menjadi yang Nabi kata ni'mal amin tapi semua tidak berjaya hatta tuan-tuan pada zaman Abbasiyah Bani Abbasiyah pun usah lagi sekali Setak boleh sebab kota dia kukuh kukuh kota tuan-tuan tak keluar pagi esok tuan tengok pokoknya tinggi mana itulah tinggi kota tu bukan sekadar tu dua lapis kalau boleh naik kota tu Rasulullah Sayyidina Muhammad no. Kalau boleh naik kota tu terjun tuan-tuan Mati juga sebab dia kota ni Dia antara kota dan kota tu ayak Terjun mati juga lepas Nak naik pula macam mana Tuan-tuan kota ni punya besar Dia sebenarnya 15 km keliling dia Rasulullah Sayyidina Muhammad Subhanallah Bila mana Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih tak berjaya nak meneruskan misi dia ketika teguru dia tanya tak kubur sultan tamana makam Sayyidina Abu ayub Al-Ansari ketika tu orang tunjuk bila cari jumpa yang cari jumpa ni subhanallah Musa Al-Sena Muhammad melalui guru dia juga Maya hajat dua rakaat Tuhan tolong tunjuk tamana lah. kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Sallallahu alaihi No. Ketika tu Allah tunjuk sepohon pokok. Ini dipanggil kekuatan rohani. Perang ni dia tak boleh kekuatan zahir saja, no. Tak boleh menang, dia kena ada hadalam sama. Betul. Jadi subhanallah, jadi bila korek dalam tulah mereka jumpa jasad Abu Ayub yang dibalut elok sahaja oleh akar pokok Allah Sina Muhammad waktu itu apa dibuat oleh Syekh Syamsuddin anak Syabandi dia meminta izin untuk membuka kota Konstantinopel kepada Abu Ayub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hani tak ada dalam buku. Ini cerita daripada mulut ke mulut, guru-guru soalan Sina Muhammad. Tuan-tuan maknanya kita kata hai apa cakap dengan orang mati ni. Tuan-tuan ni dia panggil konteks. Konteks lain hubungan di antara rohani yang hidup dengan rohani yang sudah pun tak ada. Minta izin pasal hadis ni hang riwayat. Hadis ni hang riwayat, hang penyebab. Nak berhubung balik tu. Oh. Allah. Tuan-tuan, lepas-lepas minta izin masalah Sayyidina Muhammad. Perperangan dalam keadaan sejam tuan-tuan. 80 ribu orang syahid. Tuan-tuan, barulah boleh buka kota Konstantinopel. Jatuhlah Rom Timur. Saya kata hebat sejarah. Sultan Mak Kata ahli sejarah ni, hampa lagi hebat peperangan hampa di peperangan yang berlaku tu adalah peperangan di antara Portugis dan juga umat Islam di tanah Melayu. Oh. Rupanya oh. ahli sejarah merekodkan sejarah perang dengan Portugis tu sama hebat dengan perang dengan di sana. Oh, Tapi dia buat hilang macam tu lah. Macam kecil lah. 15, tahun 15 belah tu. Tuan-tuan, syuhada ramai semua. Tuan-tuan, kalau tak kerana kejahatan tali barut yang duduk dalam tu kita tak tumbang tuan. Ni cerita ni telah dari baru dari dulu sampai lah apa ni. Tu ada hak tu dalam tu. Tumbang kita kalah. Kalau tidak tak tak runtuh ni. Kota Kuala Kedah ni. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Syekh Zainul Asri bahwasanya juga tak kalah istilahnya hebatnya juga ketika Melayu melawan Portugis seperti itu guys ya Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar La ilham Alhamdulillah dengan ceramah Ustaz dengan earphone Memang best Sebabnya Gemar lagu Sebab background naik semangat Betul betul betul Dari segi luaran Ustaz Video ni diambil masa Ustaz masih sehat tubuhnya Tapi dari video yang terkini Nampak kurang sehat Sama-sama sahabat kita doakan Beliau Amin ya Mari kita doakan senantiasa kita atau guru kita, tuang guru kita ya guys, teman-teman sekalian agar supaya mereka diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya. Allahu Akbar. Bergema lakukan takbir Allahu Akbar. Akhir zaman umat Islam akan takluk semula kota Konstantinopel. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak sekali guys ya komentar-komentarnya di sini dan bagus-bagus ya. Intinya adalah kalau kita membaca buku-buku sejarah itu kadang ada yang tidak ada di situ, hanya orang-orang tertentu saja dan tidak dimasukkan ya. Hanya tuan guru kepada tuan guru, ulama kepada ulama yang mengetahuinya.